laging, kahit hindi Pasko, kayong ay happy, laging naka-smile. Bubuwa at kayong lahat ay narito kahit may bagyo. Yeah! feeling, feeling, feeling tayo. Bante na nga yung ah, salamat sa Panginoon Diyos at tayo lahat ay nagkatikumpin dito. Um, shit, jede Minute eures and was nie was passiert. Ähm, setz einfach immer mit positiven Vibes, geht das Leben an, setz immer motiviert, vergiss alle schlechten Dinge und vergiss sie nicht, setz in die alleine. Und ja, just enjoy your life. empty underdog. Zucchini Merry Christmas from Mama Dad, Uncle Nicky, Grandma, Cabo, and Baby Junior, my dad. Vai, Wer rausgegangen? Uau! Lagkit. Lagkit Parang no mo. Final Fantasy, no no You're knew we were supposed to Ja, genau. Letzte, letzte. Michael, komm, gib dir das. Jo! Galeng! Galeng! Bist so gut, Mann. Ja,